wannan dai shine karan farko a jamhuriyar Nijar da aka ɗaure wani minista da ke saman mukamin aikinsa ministan sadarwa Muhammad Zada ya yi kwanan farko a gidan kasan kwalo wanda ba shi da nisa da babban birnin kasar Yamai alkali mai bincike na bangaren tattalin arziki da na kuɗi ya sanya shi a karkashin sammaci tun a ranar talata 19 ga watan afrilun shekara 2022 ana tuhumarsa da almubazzaranci da dukiyar jama'a zargin da ya shahu wasu makudan kudaden sefa miliyan dubu uku mallakin kamfanin da ke kula da ma'adanai na jamhuriyar Nijar Supermin, wanda ya shiga banta kafin a naɗa shi ministan sadarwa. Wannan jimillar kuɗi an ƙudura aniyar sanya su a cikin asusun ajiya na haɗin gwiwar ƙungiyoyin tsimi da tanadi microfinance mai suna tanadi da zumar kuma za a samu riba. amma sai ba a rubuta adadin kuɗin a cikin littafan lissafin ƙungiyar ba har yanzu dai alkalin yana biyar shiga ko sawun waɗannan dubayen miliyoyin sakamakon yaƙi da cin hanci da rashawa da aka kaddamar jami'an ma'aikatar ta tanadi da dama na tsare garkame har sai an maida ma ƙasa hakkinta akan wannan lamari kuma minista muhammadu zada bai samu goyon bayan jam'iyyarsa ta mpr jamhuriya ba inda yake rike da mukamin babban sakataranta haka zalika ita ma gwamnati babu alamun sassauci saboda matakin ba sani ba sabo da aka ɗauka har sai dole ya tabbatar mata da inda ya saka waɗanga dubayen miliyuka uku na sefa a jawabinsa na bayan ya yi rantsuwar kama aiki shugaba muhammad bazum ya jaddada cewa za ya mai da yaƙi da cin hanci da rashawa da wawure dukiyar jama'a a matsayin aikin da za a maida ma hankalinsa kacokam yana mai cewa duk wanda ke da alhakin gudanar da wani aikin da ya rataya a wuyansa to shi kaɗai zai amsa kira akan ayyukansa daidai irin halinsa kamar yadda ya kamata ma'ana karen da ya sha kwai kansa take karewa za a yi masa hukunci tilas a jamhuriyar nijar sama da mayan jami'an gwamnati talatin ne ke tsare garkame a gidan yari a cikin wannan shekarar farko na wa'adin shugaban ƙasa shugaban jamhuriya muhammad bazum